नमस्कार घमासान तो बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जैन आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी दुनिया में अरे ये क्या राखी सावंत अब करेगी टीवी शो में एंट्री आइए देखते हैं कौन से टीवी शो में वो एंट्री करने वाली है कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत लंबे वक्त बाद टीवी पर वापसी करने जा रही है राखी ने वापसी के लिए टीवी शो मनमोहिनी को चुना है रिपोर्टर्स के मुताबिक राखी इस शो में चुड़ैल का रोल प्ले करने वाली है शो मनमोहिनी में अपनी एंट्री को लेकर राखी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सारे फिल्में डांस शोज रियलिटी शोज किए हैं लेकिन इसे पहली बार होगा कि जब मैं किसी फिक्शन शो में दिखने वाली हूँ मेरा किरदार भी एक चुड़ैल का है जो मनमोहिनी की मदद करने आई है मैं काफ़ी समय से इस तरीके की रोल की तलाश में थी अब इस सीरियल का हिस्सा बनकर मैं काफ़ी खुश हूँ